ci wëssu wi bokk nga ci ñu yor joklante kaddu pôle communication bu benn bokk yaakaar noonu la effectivement euh, laaj bu njëkk bi ko fi jaar daanu la ko laaj ginnaaw tamit campagne gi di wéy tey ci département bi foo leen nar a wuutu ji fu ngeen nar a dem euh, fi ñu itinéraire bi fan la bon département bi fi gars di dem bëri na euh, dinañ dem dans le dans le Ndiegène mhm. dans le dans la commune de Dia dañuy am yaakaar daal dinañ ñu jox seen bopp euh, ñu yaakaar ne buñ demee ci élection législative yi incha allahu rabbi ci mébét bu rafet dinañ jox son excellence le président Macky Sall une majorité écrasante. à l' assemblée nationale. à l' assemblée euh, nationale. ndax lu lu lu mën a nekk la. waaw lu mën a nekk la sax. Hmm. waaw fii ci Kaolack lu mën a nekk la. am ngeen fi sasu rëy de il paraît que. waaw am nañ fi sasu rëy mais daal euh, ñor nañ suñuy gopp ak suñuy ileer. Uh, ak suñu machine fas yéene ko bay ba mu set wecc incha allah très bien ya. uh, bay waak bayuñ nga discours bi mu ne ko wax expert yu bari dégg ngeen ne discours bi moom richut lool jëmale ci campagne bi gis boobu am nga ko o oh, discours bi riche na richut uh, loolu yaakaar naa ne mun nañ ci tontu bu baax a baax a baax parce que soo xoolee sax bu baax a baax en tant que sénégalais citoyen bu ne rek war na xam ne jarutoon sax discours hein, parce que bilan président de la république rek euh, war na war ko campagne à tous les niveaux aussi bien dans les communes dans les départements et partout dans dans le territoire du Sénégal. Hmm. Hmm. njortu nga ne que nga koo bàkkoo bilan bi. waaw mun nañ ko bàkkoo. aywa waaw parce que bàkko ci parce que boo xolé le président de la république euh, teg na fi loo xamante nit mun na see doute baram. Euh, so xolé euh, euh, ay ndawam yi nga ne la région bu ne rawatina ci commune, yi bo xolé li ci commune madame la maire Mariama Sar mo fi nekkoon. Mhm. so xolé lim fi def rek bilan bilan bilan pour Kaolack rawatina nak son excellence dabaliko ak projet ak ay ne parce que lu ne Uh, leneen lu ñu war a wax gaa ñi de nee nañu seen mbër mi uh, du dem assemblée te yéen moom ngeen tabu teg ko tedd lis muy pap ma dem abi tey uh, waaw jooju lu wax la waaw loolu noonu xam nga tey yàqkat ya koy wax yàqkat kuy yàq moom mun na waxee nu ne mun na xalaatee nu ne waaye ay la yeween sun candidat bi képp kuy sénégalais rek war nga xam ne liggéeykat la jàmbaar la waaw loolu kon kon ñuy ne am ngeen mbër mu neexu te gemb juum nanu waaw ñooñu juum dëgg lañ def sax parce que sa produit pour nga si masa bi il faut que mu am nu mel te ñun sun mbër mi yaakaar naa ne ci ci jikko ci pratique ci charismatique ci bëgg sénégalam ci bëgg liggéeyam ci nangoo liggéeyam ak ci xam-xamam yaakaar naa ne fuñ ko teg rek dina fa liggéey liggéey bu mucc ayib Mhm. Euh, ñu ñëw ci campagne gi doxalin gi fi ci kawlax euh né nga li ngeen nat légui dal na seen xel waye bu ngeen démé yeen lu ngeen di wax suñ démé suñ démé li ñuy wax kay gumba sax mën nako wax moy euh, lo xamantene lamb daj la xol gis xol gis lamb daj parce que tay bo xolé euh les facteurs de développement Nous sommes ici agriculture le président de la république avec sa politique agricole vraiment euh, même Sénégal il y a parce que sur euh, la motorisation de l'agriculture il y a beaucoup de projets agricoles qui sont là on peut citer quelques-uns il y a ce qu'on appelle euh, le Proval CV mhm. un projet de valorisation des eaux pluviales un projet de valorisation des un projet de valorisation des eaux mhm. euh, à Trompe. Euh, c'est un projet de valorisation des eaux et des chaînes de valeur. Mhm. C'est un projet non seulement euh, qui, qui, permet à la jeunesse sénégalaise de travailler, mais aussi il permet aux gros producteurs et aux, euh, et aux maraîchers aussi de travailler. nekk na projet boo xamante ne dafay dimbale euh, baykat bi su fekkente amul da ko fay fekk doleel ko parce que mbay ku ko wax di nga wax ndox mbay ku ko wax di nga wax karange mbay ku ko wax di nga wax entre intrant soo xoolee uh, proval cv ñoom uh, dinañ dimbale baykat bi si jumtu jumtukaayu mbayee dinañ ko dimbale ci semence dinañ ko dimbale aussi ci sécurité mooy clôture ko bo amul ndox tamit am nañ ay uh, am nañ ay volet yoo xamante dañ leen di defal ay forage ay mini forage di leen defal ay gutagut loolu tey am na ndaw ñoo xamante ne mun nañ cee jàpp liggéey si ba mun see teral seen bopp. Mhm. parce que teranga aduna dégg nga ñu koy wax liggéey rek moo ko mën a joxe. ah ouais te loolu noonu nekk na loo xamante ne non seulement dina permettre la bonne production mais aussi la sécurité alimentaire. Mhm. donc boo ñëwee aussi euh, ci ci ci ci ci domaine assainissement assainissement euh, avec euh, l'ONAS état du Sénégal def na ci liggéey boo xamante ne pratiquement région yu bëri. Euh, bénéficier au ci lolu de. non lolu xolal lo xamante gis nga Dakar non lolu xam y a des phénomènes c'est naturel si la pluie tombe à une grande quantité donc il faut mu am temps pour dina taxaw mais dina am ay jumtu état bi pour drainer ko pour mu taxaw askan wi ak wollu askan wi loolu euh, liggéey président de la république gaañ yi ngeen teg fii euh, bari nañu lool ay doomi kawlax mhm. lan moo war a nekk euh, taxawaayu kawlaxwaayu njëkk ndax fës ngeen lool ci liste yi nag quoi comme dire waaw dañuy santaat yàlla beneen yoon di gën a di gën a féliciter le président Macky Sall parce que tey lii tey mu defal waa Kaolack. ñaata ngeen ci am sax ci Kaolack waaye. Kaolack am nañ ci huit. am euh, euh, liste nationale de am ci Mimi Touré tête de liste nationale Nous euh, avons madame la ministre Maria Massar à la cinquième position Nous avons Bokar Diallo à la cinquantième position Nous avons Adjumbergan Kanouté am nañ Aïssatou Ndiaye euh, am nañ euh, Aïssatou Ndiaye 8 euh, lañ daal. Mhm. waaw huit Ndeye Ahmed Youssouf Benzeloun. donc ce qui veut dire que la région de Kaolack ou le département de Kaolack est bien représenté sur la liste des députés. Mhm. donc loolu loolu rek dafay dafay firi lu parce que Kaolack xam dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk politique la doole ñu leen jox ci li si ndax doole jooju am ngeen ko ci kawlax ah loolu suñ ko amutoon euh, dañ ñu ko jox ndaxte kenn naa tablewul ne ñi ngi tàbb ci li si ay jàmbaaru fàq tëdd lañ dañuy xëy suba ak ngoon di liggéeyal le président Macky Sall kawlax a mérité ça loolu moo tax président de la république dugal ndaw yooyu ci biir liste bi. Mhm. te yaakaar yaakaar gi mu am si yoon si ñoom. Euh, yaakaar googu yàlla bu ko yàlla tas. Mhm. Euh, yaakaar googu yi tamit euh, ndax dem ngeen ci askan wi gëstu leen dëgg dëgg dëgg dëgg ndax politique bi war gaa ñi nee nañ nekkoo leen ci de. non xam nga lan mooy lan lan politique politique bi gën ci politique moom la Kaolack waaye di def muy politique de proximité parce que nul n'ignore que nous sommes hommes et nous sommes humains et tout ce qui est humain ne nous est pas étranger. di namas namas seen di tank dugg ci askan wi euh lu ngeen roy la wala lu ngeen gis ne li amna njariñ non xam nga politique chaque jour rek lu ñuy wax politique stratégie la en politique il faut être un stratège pour la faire parce que tay euh contexte bi nga xamantene mom lay nekk tay mo laaj proximité bi ak porte à porte yi parce que tay comme waxna la ko ci ñeul ben ni rek neena la askan bi bu fekke dang ci bok jégelen il faut ngay dis ak ñom waxtaan ak ñom sotante ay xalaat pour ñu mëna tabaxando li nga xamantene moy politique de développement bi nga mm-hmm. xamantene son excellence pakistan mom moy slogan gaay wéddi wuñ len wéddi hmm non fi mom vraiment noyna noyna ñu ngi sante yalla dal ñu ngi sante yalla bu baax parce que ñi nga xamantene ñu ngi dem ci seen kër yi di wax ak ñom adhéré wu nañ à 100% ñortu dal bu rafet judduna ñortu gu rafet judduna léegi ñu dem ci bakk wi euh, Macky yaa ngi doon wax légui def na fi Proval CV waye Proval CV nee nañu euh, ñi ngeen di jël yëpp seen militant lan non c'est-à-dire xam nga tay euh ñi nga xamantene ño ngank projet yoyu yooyu euh projet yi nga xamantene état bi moko ko fi teg ñooñu amuñ xajj amuñ seet avant tout ñun ñep nous sommes des sénégalais nous sommes des citoyens sénégalais pour nga tabax ko il faut que nga gëm ne ñëpp yaa leen jiite te dafa amul amul couleur rek esprit de bonne volonté parce que mhm. tay euh, Sénégal ben bop la kenn mënu xar ñaar. tigi sa sama la. Mhm. sa sama dom sama la sa frère sama frère la kon donc appartenance politique. munta fexé ba nga xamantene dañuy ségg ki wala ki wala ki ki lañuy défal bay ki dedet ñepp lañuy bolé rek képp ko xamantene respecté nga critère yi nga xamantene mom lañuy laaj pour nga jot ci ndimbal yi dinañ la défal li nga li nga xamantene mom nga yallo hmm loolu lañuy doxé sen meeting bi fi Uh, gis na la fa xew kenn ku ne jaay sa morom doole est ce que tam loolu mënul feeñ euh, ci uh, wat gi non uh, fofu amul jaay doole jaayante doole amu fa parce que euh, benn bokk yaakaar ñoo bokk nday bokk baay ñëpp benn lañ. Hmm. waaw parce que tey xam nga am na loo xamante ne euh, yëfu nit la rek yëfu nit la euh, ay stratégie yoo xamante ne nit ñi dañ koy indaale ñu wutee ci biir ci biir géew bi nga xamante ne moom lañ war a daje mais foofu amul amul amul benn rivalité boo xamante ne. am na fa feeñ na fa feeñ na fa parce que tey ay ndaw. ci toute l'année ñu ñu doon xaar teddali sa national bi euh, aminata touré mm-hmm. ci alize bi xam naa mu ngi sonne ñi lay déglu la euh, ñu euh, wéyal laajeeg tontu yi ba tey gan gi di euh, ki nga xam ne moom mooy makuma mbooj bokk ci membre pôle communication bu benno bokk yaakaar jokkalante kàddu gi mm-hmm. ginnaaw yi tamit département bu kaw département bu kaolax yeneen yi département euh, demagoo leen fa wala yéen a fa am yi ndaw ñooñu bu ngeen boole yépp lim leen di jox ndax euh, njortes ngeen ne di ngeen bàcc bàccal gaañi ah comme l' accoutumé rek fii moom lif gaa ngi taxaw di xaar dinañ liggéey niñ doon liggéeyee nawoon fawoon rek waaw incha allahu rabbi loolu daal moom am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax parce que àdduna euh, ku ñàq jëriñoo ah, liggéey la rek liggéey la Euh, te son excellence le président Macky Sall liggéey na euh, population bi xam nañ ko xalangu nak dajut souf hmm waaye li nga xamantene ne gi nga xamantene am nañ ko ci Sénégalais yi ak bilan bi nga xamantene taxawal nako tabax nako Sénégal lolu yaakaar naa ne Sénégal Sénégal ku ci ku conscient rek bi nga xamné ki ni fim na ra jëmé a réew mi waaye sen campagne dan na gëna a xumb waaw euh, lu waral yaafus gi non yaafus amul xam nga dans la vie il faut être méthodique il faut être méthodique selon les circonstances yi nga xamante ne moom ngay dajal contexte bi moo laaj ñuy def proximité pas de Mumbai, pas de Mumbai, parce que euh, su fekkente ne dañuy dem ci askan wi ànd en douceur di dugg ci kër de di waxtaan ak askan wi si le sul message di gën a mun a jàll ay donc buñ tanné ay ndaw tab leen député am nañ yaakaar gu leer ne ñii ni xam nañ lan mooy rôle député donc ñiñ tab ni euh, xam nañ lan mooy député hmm. waaw duñ ay yaafus ay gaynde lanu non affaire bi du affaire yaafus du affaire gaynde parce ah, que ah bokk na ci nag non dañuy waxtaan rek parce que parce que gaynde lum lum xarañ xarañ xarañ doomu aadama moo ko gën a té dañuy sant yalla bu baax bi ñu yalla défé ay doomu adama ñu am ay xel ñu yar ñu tagat ñu jangal ñu nan lañuy doxalé ak nan lañuy dundé ci aduna yaakar na né taxaway bo xamantene war nañ ko taxaw rek ci geew bu ne rek dañ fa taxaw taxaw bu rafet inshallah bu, bu ngeen langé mom fu ngeen door euh mbir feñ waaw waye ndax ndang gi deug deug deug jubo gi manam jubo gi est ce que amna mm -hmm. Eh, liggéey na liggéey bu mucc ayib ci ci ci ci ci benn bokk yaakaar eh, fii ci Kaolack ndax tey boo xoolee eh, amoon na ay ay ay ay mbir yoo xamante ne daanaka daal mun nañ wax ne ak ki ñuy wax son excellence Daniel Sow ak Ahmed Youssouf Benzeloum liggéey nañ liggéey boo xamante ne famille bi yëpp fi mu toll nii ñoo ànd booloo doon benn say ànd liggéey L'ultime, loolu tamit euh, dañ si remercier leader yëpp. Mhm. parce que nous ñëpp ils ont été à la hauteur Nous euh, ñëpp ku nekk rek fa nga taxawoon déplacé qui, nga fekki ki nga xamante ne lañ euh, comité électoral communal bi ñu ànd di liggéey liggéey liggéey bi film mu ni nii ñu ngi liggéey liggéey bu rafet di dox comme ni ça doxee rek. Mhm. d'habitude tasaaroo kaola tasaaroo kaola ku nekk. ki xëcc fi ki xëcc fi ñu boole pour ngeen wër nombo gaañ pour ñu mën wër nombo gaañ bu baax ay wa dam ba mel ni sëriñ bu am na lu mu leen jàngal baba ko jëf nuyu bu baax suñu gan makku ma mbooj di ko jaajëfal ci invitation bi nga xam ne accepté na ko pour ñëw ñu war a seq ak moom waxtaan boo xam ne ak ci jamono bi nga xam ne ci la ñuy waxtaan ak moom muy campagne yi nga xam ne na merci beaucoup ñu war a jël nag ci élection yoo xam ngi koy wax sànq mhm. élection yi difficile la yo xamné ci ben bokk yakar li tax ma élection yi difficile la parce que ñom ci seen bir bokk na ci ñi nga xam ñoo bokk na ci ñuko liggéey parce que dafa am ñaari régime yo xamné ne dafa wuté lolu muy régime bi nga xamné ne muy régime 2012 ba 2019 régime 2019 ba 2022 ñaar yooyu nak wuté gi ma wuutee askan ñu ci bari bari amna na mer goo xam ne ko am jëmale ci ki nga xam ne mooy njiitu réew jëmale ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président de la république Macky Sall maa ngi la koy wax ma ne la bi ñu demee élection 2012 2012 bi mu jëlee réew mi ba 2019 sénégalais yu bari donte gisuñu projet yoo xam ne teg na ko waaye li jëm ci wàllu dund jëmale ci askan wi askan wi gis nañ ci seen bopp mooy fexe ne ba moom na ma ko laajoon bi nga xam ne mi ngi campagne bis bu ma jëlee réew mi dinaa fexe ba dund gi yëpp dina wàññeeku loolu kaw bi mu jëlee réew mi def na ci ay jéego bu dunduk yépp yëpp ko ci 2012 ba 2019 ci 2019 bi ñëwé ci campagne bi ci la ci ñëw tégal ñu xeer université Cheikhul Islam ci la fi ñëw da dañuy wàqi port bi sénégalais yi bari Kaolack way yi bari aussi amon yaaka googu lol ci mom bayiko xel ak ñamu andagon ci mbir ma kaw bi nga xamé ni ñu ngi teg xeer bi ñëpp ànd ci ba élection yi passé ko lañ ca gëj gis ñu na point bi toxal nañ ko yóbbu nañ ko fuñu mu nekk loo xam ne aussi ba léegi sénégal yi kaw lax waaye dañuy laaj loolu fu mu tege amuñ ci ak leeral ñu jëm ci élection municipale yoo xam ne gis nga na mu mel nañu campagne maa ngi ko doon wax ci campagne ñu bari sa comprendre ñu woon mel na leen campagne bi nga xam ne moom la ñu campagne wuti na campagne bi ñu daan gis te seen programme ba léegi wuti na askan wi li nga xam ne tey moom lañ doon xaar ci ñoom li ci ëpp ci ay mucin lañu ko teg muy benn boo xam ne doon nañ ay say ku ci nekk yaa ngi doon sa leader ko bopp te ku ci nekk mban ndaje mu ñu dajee ku ci ne da ngay ànd ak sa mboolo wane ne man maa gën a wala man la askan wi ànd ak mel ni bokkuñu ku ñuy liggéeyal te njiitu mi moo leen tax a jub te buñ deful benn say la bëgg pour ñu am ko dafay jafe trop parce que boo xoolee kenn ku ci nekk ak say militant saa bu ñu dajee ci benn bërëb da nga gis ne wax dina fa am ding fa nemek lo xamne aussi war na fa mana war na fa baña mana am te dañ ko gis sen dajé yu bari bari bul faté ko bu yagul da bu fi ñuy tuwé mi ñëwé dajé lañ fu la ci hôtel galé gis nga am leen wax ñom ñëpp rek dal sen kaw élection municipale yi jallé yaakaar nañ sa buñ ci juggé and ba dañ dëgg mais and ba ñu ngi and mais and ba dama yaakaar dañu nax mhm. li nax ñuy tuwé mi lolu ci lañ bokku hmm tax mané dañu nax ñuy tuwé mi moy da fay am lo xamne bu dëggo ci yow day feñ ci sa kanam wala bok dang koy woné ba askan mi xamné yow mi yang liggéey hmm té koy liggéey ak koy wax du ben très bien état mu ñitu mak ci kenn du wax na liggéeyul tek na ay jéego mu ngi liggéey mais na bi nga xamné ci lañu nek dañ nan dox mi mom ndoxam yalla la hmm ndox mi ndoxam yalla bari na waye nak dafa am travaux yu bari yo xamné ci bi dakar ñang ko fay def té bañ koy def programme la nga xamné moy fi ndox mi jaar mënul wa def ak tali fi ndox waxa jaar nga baaxé ko utuloko yoon bi mi jaar pour dem té amna piéton yo xam day mat 1 mètre té piéton yo canal lañ ko won def mënon mënon na bañu doon ay piéton ñu def ko canal yo xamné ndox mi bu ñëw parce que mëno def ak tali té bayiwlo canal bo xamné ndox mi bu ñëw fa lay jaak pour dem ndox bu amul yoon tay taxaw mm-hmm. motax dakar wu ñu bari bari té ala am jafé jafé yo xamné té xamna né ren mom sen nawé dina metti lool ci mm-hmm. euh makuma ndax euh, li du andi dara ci sen campagne électorale ndox mek amul dara num leen mëna yaqal ci sa gis gis waaw jërëjëf sëriñ bi ñu eh, ngi contane bu baax ci eh, laaj bi eh, di indi ay leral rek ci mbir mi nga xamantene sëriñ ndaw mi jot na ko fee rotal mhm. ndax tey li ma gën a neex ci wax ji rek mooy nee na Macky Sall mu ngi teg ay paa yoo xamante ne ñëpp rafetlu nañ ko liggéey boo xamante ne bu mucc ayib mais sëriñ bi dama lay wax rek ne la même kër kër nga dëkk boo nekkee en chantier foofu mënoo fa nekk à l'aise bool yeeg siwo yeeg paan yeeg lal yeeg yëpp ay jaxasoo mhm. kër laa la wax de waxuma la waxuma la rek réew lu wóor nga toll ni dakar mu nekk en chantier te chantier yi ku ne xam na nu muy demee chantier yi ay ngandi chantier la Macky Sall du def chantier bu ndaw mun nañ ko tuddee sax l' homme des chantiers donc contexte boobu rek la ñuy xoolee xam ne kii nii il a la bonne il a la volonté de bien faire ndax euh bu la sa askan ñoré nga fas le tek ci anam bu kawé bu rafet kooku yaakaar naa ne lépp loo munti def rek di nga ko tek pour ñoñu téggu ci fa nga bëggu ñu tegu mais nak ay la yewen il faut que nit ñi dawal esprit de compréhension parce que euh nga nek en chantier. Hmm. yalla dolli ci di taw non seulement sax. su fekkonte ne amoo ay ay ay ay génie civil yu xarañ sa yow la ngay liggéey day yàqu mais sant yàlla bi nga xamante ne waxuñ sax ne sànce yi nga xamante ne mu ngi koy teg ndox maa ngi koy yàq parce que gars yi prévoir nañ mais mais dafa gasandoo fépp gasandoo fépp gas fépp waaw mais ku bugg a defar faaw nga gas gas moom mënul ñàkk il faut ñu gas parce que liggéey bi moo laaj gas euh, damay ñëwaat tamit fi muy wax ci euh, nee na 2012 ba 2019 président Macky Sall lim waxone ce ci dund gi def 2019 ba 2022 affaire yi dafa soppeeku. Mhm. mais aduna buy dox dañ na nga dox doxine bo xamantene ne kenn la nous sommes des sénégalais nous avons un pays stable mais tay da ngay gis euh, contexte mondial bi moo indi danaka flambée des prix. mais ken bugul sa askan xif ken bugul sa askan mar ko xamantene mu ngi tabax kuy tabax koku waxatuñ affaire luñuy lek ko xamantene xelam dem na ci bañuy tabax mais aussi mën nañ japp ne tay président Macky Sall mu ngi def mu ngi def ay étude yo xamantene pour xol nan lañuy def ba nga xamantene le sénégalais lambda dina mëna dundu dundu gu rafet te ci bir lolu sax so xolé tey ma jaga ci xalaat yàgg na waaye ba léegi solution amagul am parce que nit bu ame volunteer talk. di di di take ay solution rek xamal ne volonté am na foofu ndaxte tey nit dara mun na daanu ci kawam mu naxasaale kooku noonu mun nañ amul volunteer pour 2012 ba 2024 lu fi sottiwul jàpp nga 2022 2024 dina sotee non bu boo ko nattee boo rek da ngay juum ah aywa yow noonu mun a xaymale boo xoolee 2000 2022 2019 bi wax ba 2022 ba 2022 affaire bi yokk yokkeewul noonu de mbir yi yokkeewul noonu de c'est-à-dire dafa am loo xamante ne xew waral fieki fieki jamono rek mhm. lepp dina euh, le président Macky Sall ci yërmandeem ak ci bëgg sénégalais yi euh, mu ngi xol ñi nga en train ji doole ji ñu ngi di les familles les plus vulnérables